Herkese günler arkadaşlar. Yeni bir canlı yayında sizlerleyiz. Şimdi şöyle yapalım. kanalımıza. Şimdi canlımıza şunu şey arkadaşlar. Bu yazmışın etmezse gidebilir. Gerçi bir e, yazılımıyla ilgili. Fakat no ve sitesindeki elementleri, e, responsive elementleri yazılımıyla ilgili yapacağız arkadaşlar. Nasıl? Nasıl? Buna buradaki örnek arkadaşlar. Tamamdır. Arkadaşlar hangi sorunuz, olan sorunuz varsa size söyleyebilirim. Soru sorun. Yok. Şimdi arkadaşlar bu e, forumları nasıl alırım? Örnek bir e, web sitede kendinden e, şu site arkadaşlar benim tasarım Venus Blockfist ile ilgili e, canlı yayın sistemi var arkadaşlar. Venus Blockfist, Venus Spam Control ne adını? Buradaki spam e, servis üye formunu bu şekilde oluşturdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu taslağı o şekilde oluşturdum. Arkada bir şey bakarsınız. <clears throat> genel bir background koyduktan sonra devam edeceğiz. Şimdi e, NetBeans programını açtığımızda bir tane şu şekil Gerçi web sayfa oluşturuyoruz. İsmini yazıyoruz. Finish diyoruz. Karşımıza şu şekilde bir kod dizayn geliyor arkadaşlar. Şu interfese gelmiş. Buraya da ee, kripto e, kripto sistemi olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Selam, selam Furkan. Şöyle yapalım. <clears throat> kripto sistem e, nasıl diyeyim? Kripto sistem diyelim. Sistem kripto sistem e, ee, çok vesaire Şimdi arkadaşlar buradan e, nasıl alınabileceğini söyleyeceğim. Şimdi text box'lar bu da bu da Şimdi trade your e, self'e tıkladığınızda ayrıca e, text box'lar şurada gördüğünüz gibi e, bulunur. Logos, background, text, mesela text'ler var. Değişik e, şekilde tonlar var. Sonra float oğlu var arkadaşlar. Sonra ise neler varmış? Yani birçok element var görü görüldüğü üzere arkadaşlar. Şimdi biz e, burada aynı zamanda bu özel, buranın özelliği arkadaşlar. <clears throat> Şöyle söyleyeyim. Buranın özelliğin özelliği direktmen oluşturmanız, oluşturduğunuz kodu burada görmenizdir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim güzel bir e, dizayn olmuş. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Gördüğünüz gibi response olduğunu göreceksiniz. Şimdi ilk başta her şeyi ben burada düzenliyorum. Öyle. Bu neymiş? First. First name demiştim ya arkadaşlar. Şimdi geliyoruz şimdi. Buraya bir div var. Gördüğünüz üzere. James bla bla bla H3'e koymuş. Altına geldik. Form action first name first name'i burada bir e, taslak hazırlayacağım kendime. E, şu an e, şu web sistemde yeni bir e, servis oluşturmayı düşünüyorum. E, kripto bot olarak bir sistem yapacağım arkadaşlar. Sistemde şu şekilde olacak. Onun görsel genel dizaynını gösteriyorum şu an. Sistemimizin özelliği şu olacak. Botumuzda şöyle söyleyeyim botumuzun e, özelliğinde şu olacak. Eğer e, botumuza şey yazdığınızda nedir ismi? E, Unify yazdığınızda direktman size bir soru sual edilecek. E, MD5 şifrelemek yani MD5 şifrelemek istediğiniz e, metni yazın diye. Siz metin yazdığınızda, ondan sonra metin yazdığınızda metin şifrelenmiş haliniz size olacak. Sonra e, e, Base 60 Base, Base 64 mi 64 neydi? Base 64 şifreleme verisini istiyorsunuz örnek veriyorum. Anchorage'de. Orada e, ben eveli başta şöyle yapacağım. Base 64 yazdığınızda bu şekil örnek verelim. Bu şekilde Base 64 yazdığınızda direktman size kripto kriptoyu yazmanızı söyleyecek. Direktman e, kripto olarak şey yapılacaksınız. E, nasıl söyleyeyim? Kriptolanmış hali, şifrelenmiş hali size verecek. Bu şekilde bir e, servis e, bot hazırlayacağım. Kripto botu. Yakında onunla tanıtımını yaparım arkadaşlar. Şu an sizle beraber hem bu sistemi tan göstereyim dedim hem de dizaynını nasıl yapıyoruz bunu göstereyim. Şimdi First time bizim olarak ee, bir tane Fars olacak. Yani first name'i e, yazmayacağız. Yani bizim Nebel'le işimiz yok. Uçurduk. Run dediğimizde gördüğünüz gibi uçtuğunu göreceksiniz. Arka plan bla bla bla. Şimdi input'a geldik. Fizik neler var? Run diyoruz. Hoppa. Buradan geldik. Şimdi your name. Bir örneğin buradaki gözüken ismi mesajınız. Yazdığımda gördüğünüz gibi burada mesajınız yazdı. Geldiğinizde de gitti vesaire vesaire. Yani şimdi kripto mesajınız kripto mesajınızı alacağız. Kripto mesajınızı yazınız. Kripto mesajınız. Şu an dediğimize göre dedim. Kripto mesajınız. Okey. <clears throat> Şimdi kripto mesajınızı yazdık. Tamamdır. Okey. Bunun sıkıntı yok. Ee, göre an dediğimizde gördüğünüz üzere burada otomatikman geliyor. Mesela. Şimdi şöyle yaptık. 40 mesaj. Sonra buradan şu iki tanesini uçuracağız. Buraya biz e, ne koyacağız? Tamam. Şu seçme muhabbetini de uçuralım. Ona baksanıza. Tamam. Bla mı? bla. Mesela mesela. Şey. Şimdi kripto masajına tıkladığında ne olacak? Yukarıya bir tane e, ne olsun bir tane element koymamız lazım. E, list tarzında bir şey var mı burada? E, drop down. Drop down bir şey mi bakacağız şimdi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi böyle çıkarayım, geç çıkarayım. Incline. Xbox tarzında bir şey yok muydu? Xbox One updates. Bla bla bla bla. Aynı hani şey. Yaparız. Bunu bazen ben burada bulamıyorum. Aynı sitede. Aramalarda arkadaşlar. Nasıl olduğunu da göstereyim size. Mesela neymiş bu? Xbox diyelim mesela. need to line. Görsel Bizim istediğimize uzun bir need to line tarzı bir şey. Mesela yorumlarda ve benzeri de e, kullanabileceğimiz. Ve benzeri ve benzeri. <clears throat> Şimdi onda e, ne olabilir? multi line diyelim. Multi line. Tamam. Elementlerden Şöyle yapalım. tane ekledik. Yani ekledik. Nasıl aynı neymiş bu? Antidex. Hemen şöyle yapacağız arkadaşlar. Antidex'in mesela acaba bir yazın yazın ne yapacağız? özelliği nasılmış? Yine üçüncü <laughs> site bunu oldu. Text araya Text araya siteler geliyor değil mi? Aynı sitedeyiz arkadaşlar. Batchschools.com e, Kullanılma. Şimdi ben buradan bunu aldım. Ctrl X. Bunun işim yok. Şurada gördüğünüz üzere. Ne yapacağız? Buradan geleceğiz. Tekstimizin şu input değil mi? Hop. Yapıştırdım. Run de. Gördüğünüz gibi şey oldu. 150'ye 100 150 arkadaşlar. Ee, sonra ise 195 Boyutlanlamasını yaparız. Ee, hemen Xbox'ın şey neymiş? şöyle yapalım. Biraz hmm, şeyli olmuyor galiba. Race fonksiyonu. Her neyse. Yapalım. Şimdi X-Array'i 10 için Şimdi şurada elimiz. X araya 65'e submit e, gönder diyelim. Gönder. Şimdi bu şekilde genel olarak tasarlıyorum arkadaşlar. Bunu nasıl alabiliriz Mesela şu D3 konusunda. Crypto Pin. Crypto hmm, oluşturma botu. Oluşturma botu diyelim panelimize gördüğünüz gibi kötü ulaşımı yapıyoruz. Tamam. Şimdi bunu nasıl alacağız? Biz budur. Şimdi projemize gidiyoruz. Yok projemize gidiyoruz. Herhangi bir soru sorma. Arkadaşlar yayınlar. Gökay teşekkür ederim. Herhangi bir sormak istediğiniz bir şey varsa dediğim gibi sorabilirsiniz. Buradan izleyin. Sorunuz varsa Allah'a bilirim. Bula bula bula. Ek olarak arkadaşlar PHP'de e, güvenliği es gelecek ve benzeri e, şeylere takılmak istemiyorsanız e, spam prosedür prosedür kullan, kullanmayı bakın. Gerçi onunla ilgili şey de göstereceğim. Stop prosedür kullanın arkadaşlar. Sonra VM'ler var. VM kullanabilirsiniz. Bunlar e, şey yapılar arkadaşlar. Bunlar genel mimari üzerinden e, size eski gelecek ve benzeri saldırının e, oluşmasını engelleyecek bir şeydir arkadaşlar. Sonra ise devam edelim. Konumuza geçelim. Şimdi aldık. Kodumuzu aldık görünümüzü. Şimdi kodumuz olmuş. Divden, divden, bla bla bla bla. Sonra ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Şimdi bunları nasıl alacağımızı göstereyim. Şimdi NetBeans'imize geçiyoruz. Gördüğünüz üzere. Şöyle bir fotoğraf. Add Add etiket. It. Şuradan bir tanesi. Buradan olay şu. Ne diyor burada? Body body etiketin altında bunlar varmış değil mi? Hop. Ben bunları o zaman şöyle alırsam. Kan dediğimde uçacağım. Okey. Geldim buraya. Body etiketinin altına içine çok evet, gibi Bunu CSS oluşturup e, şuradan bir CSS oluşturup da e, CSS dosyasını e, buraya da atabilirsiniz arkadaşlar. Ben e, fix olarak acemi bir şekilde nasıl yapılabileceğini göstereceğim. Şimdi body'nin etiketini yaptık. Şimdi stil dosyalarımız burada. Stil açmışız. Bu stili kopyalıyorum. Ne için almış? HTML için almış. Geldik buraya. HTML'ler de burada. Değil mi? böyle boş şu şey olmasını Şimdi TV'mizi kapatalım. Şimdi neydi? HTML'in içine. Fakat git etiketinizin değerisine. şöyle almıştık. Sitine işleminin altında. Gelelim buraya. Direkt bize ne açısından bakalım sıkıntı yok. Kaydınlıkta PHP'ye baktığımızda zaten burada da aynı stil gelmiş arkadaşlar. Stili, stilin altına açılmış. Title almış. Dediğim gibi arkadaşlar. HTML'e falan sevmiyorum. HTML. Aynı. Bundan dolayı bazen şey Ben kodur olduğum için direkt kodları. Hasan'ı Mehmet'ini sevmem. Neyse. Şimdi devam edelim arkadaşlar. <clears throat> Şimdi gelelim. Evet. <clears throat> Bundan aldık, bunu aldık, bunu aldık, şunu aldık, bunu aldık, bunu aldık. Şimdi benim Şimdi çalışmıyor. İlk başta ben lokal edeyim lazım. Lokalde ise şu sisteme USB web server bla bla blasını dinliyorum. Şimdi kripto ne demiş? Kripto, kripto gel bakayım bana. Şimdi çalıştıralım bunu kriptoyu. Diyor ki bula bula bula ise bula bula. Ben diyorum ki Crypto Crypto Page mi? Soru yanlış mı? Yanlış mı? C büyükmüş. Birisi ne çalışıyor? Görsün. Deniz blok list. Crypto Neymiş? niye yazmış? Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar. Sign'ımız hazırlandı. Bula bula bula. Bir boyut olarak Bunu da responsive yapabiliriz şunu. Şu an bunu fazla şey yapacağım. Şimdi buralarda ise bura bura bura. Gönderdiğinizde gönderecek. Tabii şu an söyleyeyim. Taslağımız bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aldık. İşlemi yaptık. Şimdi Gerçi e, bu biraz değişik bir canlı yayın oldu arkadaşlar. Hep siber güvenlik, etikal teknik kapsamında yapıyorum. Yakında yeni güzel bir canlı yayınla sizlerle olacağım arkadaşlar. Bu sefer bu telefondan ekranından şifre okuma muhabbetini bu sefer de görsel üzerinde yapacağım. Yani birebir modüllerini e, benim uğraştığımdan modülünü birebir kodlanmış halini göstereceğim size. Nasıl alınabildiğini. Tabii orada biraz daha güzel olacak. Canlı Gördüğünüz gibi arkadaşlar sitedeki buradaki editörden aldık. Ya bu şöyle bir şey var arkadaşlar. Şu form CSS şu form bölümüne gelirsiniz arkadaşlar. Mesela başka nasıl ne yapabiliriz onu göstereyim hemen. Bundan başka. Şu kaldı. Şu bitti. Yani orada gösterdik. Şimdi nasıl başka bir dizayn oluşturabiliriz onu göstereceğim sizlere. Olay şu. Şimdi nerede? Şimdi buraya ekledik? Şunla şunu ekledik. Ben şunları kaldırmak istiyorum. Resim galerisi oluşturacağım. Ya da başka bir şeyler. Hmm. Resim galerisi. Resim. Okay. Şimdi. Neydi? benim e, kapatmam gereken formation input. Input'u aldım. Text array'i aldım. Uçurdum. Geldi bana sadece bu tavuk. Şimdi ben buradan ne alacağım? Şimdi on margin, bla bla bla bla bla, text font, icon, e, links, hmm. var. Dropbox menü. Gördüğünüz gibi Bu şekil menüler var. Menülerden seçebiliriz. Nerede? Left, right, sağ sol menüler mesela vesaire. Versin bu şekil. Dropbox menüler. Bu da bu da bu da. Misal ben bunu eklemek istiyorum ilk başta. Şöyle bunu ekleyeceğim. Bu da bu da bu da yazmış. Şimdi Hatta nasıl buraya buton ekleyelim. Burada gelen design var çünkü. Şöyle. Neredeymiş? Butonumuzu alalım. Submit diye. En içine form action PHP. Şey. Resim galerisi olayını yapalım. entegresi CSS'leri que Yani CSS olması. Çift CSS'leri diyecektim. Vesaire. Şimdi bir uma versiyonu diyor ki meta diye, diye bir şey yapmış, siteler almış. Ne siteler almış? Background image, bla almış. Vesaire vesaire. Şu stil dosyasını aldım. Şimdi şey yapmış. Ben kullanımlar ürünü Geldim buraya. cosine yapacağız. Herhalde biz input'umuzu alacağız. Bak. İlk gönder butonunun yukarısına geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arka bölümde bir tane resim. Şimdi tabi bunu böyle değil de Sinir olsun sonu dediğim gibi. Sinir sistemi Background'ın Şimdi Video S Altitude neymiş? Kutular eklenmiş. Bunlar eklenmiş. Kalabalığı güzel vesaire. Şimdi bu şunu nasıl boylayalım? Bu neymiş? Bundan ilk başa Cardı Cürdü siteleri geldik. Medya, online, şirket Ekrantlar, liderin ekrantını vermiş. Menülerin koymuş. Şeyler yaptım. Kaçı şu div, divin içine şunu şurada. Şimdi Chine Mine, bla bla vesaire şunları bir temizleyelim. Bizim almak istediğimiz hariç video ile ilgili your browser html fight. Patis Matis bilmem ne şu gibi attık. Sonra şurada işimize yaramayan tüm divlermiş, bilgilermiş hepsini uçuyorlar. Bu da bir çay mine bir şeymiş. İleri de aldık. Alamadık ilk başta. Tamamdır. Gördüğünüz gibi de hücum. Bunu uçuralım. Hemşerim ya. Şimdi buraya alacağız tamam mı? Şimdi ne demiş? Bir tane class, new class call s9 bla bla bla bla. Mesela 4 bilmem ne video. Bu videoyu tam olarak alacak mı? Şimdi şunu bir uçuralım. Şunu aldığımızda büyük ihtimal video Aa, işte. Bunu nereye koyacağız? Koyalım koyalım butonun butonun butonun altına. Tam diyelim. Dağda gördüğünüz gördüğünüz. Burada. Tabii ki ne oldu? 1, 2, 3 bayağı bir şeyler oldu. Şu background'ı uçuralım ilk başta. Background stilini. Run. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videoyu ekledik. çok bu şekil e, kademe kademe ekleyip orada kendimizi düzenleyip bunu da şey yapabiliriz arkadaşlar. Boyutlandırma yapıyoruz. Mesela boyutlandırma Bunu ben bir 500 çakarsam 550 600 verirsem Birçok şekilde bunları denetleyebiliriz arkadaşlar. Form, buton, mesela bunların ne öğrenmişiz? Butonun şeyine bakın. Nasıl öğrenmişiz? Butonun altına olmuş. Butonun şurada. Butonumuzun formation, eksenini Internet Şimdi ev çıkmasın çünkü Şimdi Maalesef bu şekilde dediğim gibi kodları tık tık tık tık tık tık tık hızlı bir şekilde bakabilirsiniz. Bu eğitim videomuz arkadaşlar bu şu an bu şekilde. Ee, başka sizin var mı? Sizin sormak istediği bir varsa arkadaşlar dediğimiz gibi buradan zaten yani şuradan kodlamayı text varsaların, katların, yüklerin alıp bla bla bla bla bla mesela. Güzel bir mod sistemi olacak arkadaşlar. Olay şu mimariye e, buradaki kripto botunun e, mimarisini şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar e, kanalıma. Abone olursanız sevinirim. Şimdi olay şu arkadaşlar. Botta. Geldiniz diye bir size mesaj geldi. Mesajı diyor ki Eko örnek veriyorum. Basit. Lütfen kripto kripto kripto mesajınızın mesajı ha, kripto e, kategorisine girin. Girmeniz lazımmış olacak. Bundan sonra eğer böyle söyleyeyim e, herhangi bir şey yazarsan rastgele bir şey kripto kategorisine girme zorundasın. MD5, Base 64, bla bla bla. Mesela ben onları da bir şekilde yukarıda şey yapacağım. Kategori, hangi kategoride şifreledinizi. Mesela MD5, MD5 yazdığınızda algılayacak arkadaş. algılayacak arkadaş. Yani bizim kodumuz. Şunu şöyle aldıktan sonra Hemen bir tane daha uyarı gelecek size. Lütfen şifrelemeksiniz metni yazınız. Bu metinde herhangi bir istediğiniz her şeyi yazın. Tek olarak göreceği için arkadaşlar. İsterseniz SQL kodla yazabilirsiniz. Onu MD5 değil. Bla bla bla lütfen kod yazınız Biz kodu yazdığınızda size e, onun MD5'lemiş hali gelecek. Bunun sonra MD5 hali geldikten sonra herhangi bir şey yazdınız diyelim. Ee, şimdi şey yaptınız. Ee, nedir ismi? Medya Şemali yazdı. Siz başka bir şey şifrelenmek istiyorsunuz. Bu sefer gene ND5 yazıyorsunuz. Bla bla bla. O şekil. Mimari devam ediyor. Buradaki olay arkadaşlar bot sistemi tarzında yaptım bunu. Ee, normalde birçok e, site var. E, tıklıyorsun MD5 eBay's atmışlar. Bla bla bla. Neyse. Hani birçok e, IS'den şifreli yaklaşık. Fakat bot halinde görünüyor musun? Bunu yapmıyorsun. Bu şekilde az aktivitemiz oldu. Arkadaşlar herhangi bir sorunuz var mı arkadaşlar? Sorunuz varsa alabilirsiniz. misal forum yaparak ardından bir birlenme, birlenmiş yapamadım birlenmiş bir soket adresine yönlendirme yapılabilir mi? Nasıl yani? Biraz daha açar mısın lütfen? Sorunu tam anlayamadım. Sorunu açabilir misin? Detaylandırabilir misin? Mesela form yaparak, tamam formu dizayn oluşturdum diyelim, yok tamam dizaynı oluşturdum diyorsun. Fakat e, ardından bunu bir belirlenmiş bir soket adresine yönlendirme kullanılıyor. Muhammed'in yaptıysan her şey olabilir. Neden şey olmasın ki? Soket, Client'ten, Client'ten sokete veri mi yollayacaksın? O şekilde düşünüyorum. Gelen mimar üzerinden biliyorsun hesaplama yaparsın. Sonuçlarına eşlemler lütfen. Herhangi bir sorunuz var mı arkadaşlar? Evet. derken lütfen biraz geç biliyorum. Şimdi şu an canlı yayınlardan bakalım. Canlı yayınlara da bakalım. Şimdi kendi şifrelerimizi oluşturmak için nasıl yapmamız lazım demiştim Furkan HTML'de. Kısa olarak yazmayı Tamam. Kısa olarak yaz istersen. Furkan fazla uzun yazmaya gerek yok. Direkt buradan çöparız arkadaşlar. Gibi. Değiştirildi. Ve algoritmini şöyle oluşturabilirsin. Hmm, Furkan neye göre kullanacaksın ona göre hmm, şey Örnek veriyorum benim GitHub hesabıma geldiğinde şöyle söyleyeyim direkt benim YouTube hesabıma gelin. Şu bir şekilde ulaşın. YouTube hesabıma bak. YouTube.com e, slice emoji basmaya geldiğinizde arkadaşlar. Bir tane tolsum var benim. Yazdım. Kütüphaneye otomasyonu şeyle kullanabilirsiniz. Linux platformunda. Şu an Milli Sinirlis'in deposunun aynı zamanda. Ve Karadeniz Bloklu'yuz. Cemil Heking. Şu Cemal Heking Toğlusu'nda burka arkadaşım. E, ee, buradaki kodda şey yapabilirsin. E, bunu incele C Sharp'la yazdım geç. Bunu değişik dillere dönüştürebilir. Güzel yani e, algoritmada olursun. Olabilir. Olabilir mi? Şimdi şey, şöyle düşünün. HTML client ile tasarlanan Forum içerisinde bir sokak içerisinde görmeyi ve klient içerisinde gelen veri almak gibi. Hmm. Hiç PHP'de fazla bilgim yok. Bunun için sokak klient mimarisinde tam iyi değilim PHP tam bilmediğim için. Yani gelen bir genel olarak kullandığım her şeyi rahatlıkla bulabiliyorum. Ya, özel e, şifrelemeyle ilgili de canlı yayın olacak. Kendi şifrelerimizi nasıl oluşturabiliriz? C, C++, C Sharp, C Sokak Client muhabbetinde e, C Sharp'la yapmıştım bir ara. C++ genelde kullanmıyorum. Şu an ihtiyacım olmuyor. C++ yapılırsa da C alt dil biraz. E, genel mantığı anlamak lazım. Ve de sen ne yapmayı istiyorsun bundan kaybetsin. Yani ne yapmak istediğine bağlı. Hangi bir projede mi kullanacaksın Bla bla bla bla. Bunlara bakmak lazım. Evet, Sokrat Bülent Üniversitesi'nde bir şey yapılır. O biraz yoksa hocam sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok öyle Telegram grubundan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Telegram grubundan. Herkes şöyle bir grubu var arkadaşlar. Yazılım eğitim adlı bir grubu var arkadaşlar. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Herkese hayırlı